を手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるためなのかよえへ <laughs> えへってなんだよえへってなんだよえへってなんだよえへってなんだよああ。 ¡Mata